Necesito que me expliques de esto. Está donde he estado siempre. Creo que no tengo que recordarte que día es hoy. No tengo que recordarte que mañana tengo exámenes. Si tengo tiempo mañana lo he de hacer. En mis tiempos, gente que tenía hasta familias acababan la carrera y la acababan bien. No con esos suplicatorios. Se le dice supletorios. Y para que sepas, el 90% del curso no pasa. Mal de muchos. Se estudia una sola vez, con la mayor concentración posible, para no perder el tiempo. Tú me haces perder el tiempo. Mejor respóndeme lo que te pedí. Aquí está. Gracias. El pronador redondo es aquel que permite que el brazo y el antebrazo puedan moverse con facilidad, como cuando das una caricia. Ya vas a empezar, como las caricias de la Rosita. No dejes que estas manos toscas te engañen. La realidad es mucho más bonita de lo que pintan los libros. Como cuando unas manos tiernas y dulces te acarician el rostro cansado. Chichi. Pero obviamente tú no sabes de esas cosas. ¿Por qué no solo te largas, viejo? Déjame en paz. No necesito que un muerto me explique cómo vivir. Pero si rodeado de vivos no has aprendido nada. Lo único que quieres es estar encerrado en tu cuarto estudiando para pasar un año. Pasar el examen es lo único que me importa. Ni tú, ni el favor que me pediste, ni tu Rosita. Por mí puedes esperar 100 años más. Me hiciste una promesa, Martín. Creo que me equivoqué al confiar en la sangre de un vulgar saqueador. ¿Qué pasó? ¿Está bien? ¿Qué va a pasar? Estoy estudiando, pues. Pero ya es tarde, mijo, no vale. Ya andate a dormir, yo de saber. Yo de saber, yo de saber. ¿Cómo me duermo si haces bulla? el pronador redondo. ¿Cómo se van a olvidar si es el músculo más importante para acariciar? Mamá. Mamá. Antonio, te voy a ir a dejar, pero si no paso, te vuelvo a sacar. ¿No me vas a echar ni un Padre Nuestro? Ah, bueno, hasta luego, doctor Chávez.